Go. It's not Sunday, but it's Eid. We're at Shagana Ji's house. Hey, चलना देना है. this is how this is how your friends meet you. yeah, yeah. Kumanika. So there's Kumanika Meeta and there's Anil Kapoor who also eats. अरे अरे अनिल अनिल अनिल फिलहाल मिक्स करना है मिक्स करना है अच्छा so it has to be eaten with and this is a fire sir उनमें से नहीं जो बड़े बोल से कोमा कहते हैं आप मुझे बड़ा बोल अरे कौन काट कर दो for all this confusion. No, you don't have to. One, two, three. One, two, three. Eid you भैया प्लीज आदाब ईद मुबारक और my love and best all Eid मुबारक